că ca și aici pacan. Ai mi și cântice la gungeai, ai mi și ește putrava, că azi și ești putrava. Eu sunt neranju. Mungo eu scoată an și de bani și şey nox an și că binernik în sutur nerini. Dukandar ce banda san. Paça am kel vol ce bakı ce ce ola mı vol ce im ce neran atmazdı. Pata siten gör kahte. Yus imiz dilveç sütçü neran. تَتھ منٛز ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ سٲری چھِ ہوں کَران کٲنٛسہِ عذاب ووت امس باقی چیٖزَن ووت أچھ گٔے باقٕے باقٕے چیٖز گوٚو سُہ چھِ چھِ چَلاوان کٔلۍ اَتھ اورٕ اورٕ اورٕ کیٛاہ کَرِ اچھ گئی باقی چیزوں سلامان قل باقی آورک کریں ارے پلٹ کۭتیٛاہ باقی چیز یورکی انسان کرشو رستی كتہ گئی پہ كہ مجبور باقی چیز ہو سات مز كس ہی سُہ کیٛاہ اوس درٛاو اسجبور پہ نیر تاکہ یہ دکاندار یس نانی تھی ریڈ ول نا پیس تھی مجبور کی ملی حالات نہ حظ نھیک کچھ اسرتال سر بھرپور تعاون دان تر تمام لیڈر ستر ہوریتس تہ جماعت حظ ہے تنس تین کا خلاف ورزی کرو نا کہ سنیر آزاد گژھِ گیلانی سہ سون رہنما سربراہ تین سال پیش لبے ہمیشہ ان شاء اللہ کرو تی جی، تو روزو جی تھی ان شاء اللہ البتہ اس حالاتوں مجبور ون سے پیس سکول سے بیوہ سہ پہ پہ ویس تمہ حساب نیرن مجبور یہ لبے کرے موجود آپ اے موجود پہ لبے کروزگار تیس آسان شر تو ایمان پکشن اکس جھنڈس تل کی جھنڈس تل کی ظلم گھنٹے آزاد وقسہ لوگ تمام پریشان پن حال تماون چیزن مزے پریشان یہ قوم لوگ بڑے ظلمس من ہنسا عوام مضرون عوام اخت پریشان چال